أفهمك أنا أحلام طالبة بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس لونسيد نحب نوجه صوتي وصوت زملائي للناس المعنية بالأمر رئيس الحكومة ولا وزير التعليم العالي في إنقاذنا حل على الأساتذة اللي مضربين عن مناقشة مشاريع التخرج من أول العام الدراسي للتو لأسباب يقولوا مادية ومشاكل عالقة مع الوزارة ما صابولهمش فلوسهم ولا شنيا الحكاية نحبوكم تلقاونا حل وتوصلونا صوتنا باش نعملوا لي سوتونس نتاعنا ونفرحوا والدينا déjà احنا اللي كل الوحيدة في تونس ما تخرجتش لتوا علاش شنو ذنبنا احنا في امور احنا ما عندناش فيها دخل القاو حل في بعضكم وعلاش ديما l'étudiant هو اللي يدفع الثمن القاو حل في بعضكم وعملونا لي سوتونس نتاعنا وخلينا نتخرجوا ونفرحوا كيف الناس